Jingga Kuning Hijau biru ungu merah muda ter kuning hijau biru merah muda putih <laughs> Jingga hijau hijau biru muda biru muda Biro! Um, um, ungu, Biru. Biru muda. Hijau. Kuning. Jingga. merah merah merah kuning kuning hijau hijau biru muda biru muda merah kuning hijau biru muda mudar. Uno. hingga biru merah muda